Բարև ձեզ։ Ուրեմն C++-ում մենք կարող ենք ստեղծել ֆունկցիաներ, որոնք որ ոնց որ փաթեթավորված կոդ են, ում մենք կարող ենք կանչենք, որպեսզի այդ կոդը աշխատի եւ անի ինչ որ հետաքրքիր բան։ Ոնց ենք ուրեմն ֆունկցիա ստեղծում C++-ում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է ստեղծել մի հատ անուն, որով մենք իրեն կանչենք, կաշխատացնենք։ Եկեք գրենք add գումարում, ինչու՞ չէ։ Որից հետո դնում ենք փակագծեր, հետո ստեղծում ենք block, սկիզբ եւ ավարտ։ Հիմա հերիք չի, որ մենք ֆունկցիան ստեղծում ենք, մենք անպայման պետք է որոշենք, թե մեր ֆունկցիան ինչ տիպի արժեք է վերադարձնելու։ Եկեք նշենք int, այսինքն մեր ֆունկցիան կվերադառնի ամբողջական թիվ։ Հիմա այս խոստումը, որ մենք տվեցինք, որ մեր add-ը պետք է վերադառնի ամբողջական թիվ, մենք պետք է կատարենք, հենց որ ստեղ մենք պետք է վերադառնենք մի ամբողջական թիվ։ Վերադառնել return անգլերեն, հենց որ return օրինակ 5։ Okay։ Խնդրեմ, մենք հիմա ստեղծել ենք մի հատ ֆունկցիա, որը ունի add որպես իր անունը, որը խոստանում է կվերադարձնի ամբողջական թիվ որպես իր արդյունքը։ Ինքը ունի այս փակագծերը, որի միջոցով ապագայում կարող է ընդունել արժեքներ, դրա մասին մի քիչ հետո, եւ սա բլոկն է իր, այսինքն սկիզբն է եւ ավարտն է իր, որի մեջ գրվում է իր ներքին լոգիկան։ Այս բանը ոչ մի հետարքի լոգիկա չկա, ընդհանրապես ինքը վերադառնում է 5 մեզ դա, հետո կտեսնենք, կարող ենք հարստացնենք։ Okay, հիմա եկեք main-ից այս ֆունկցիային օգտագործենք, այսինքն իրան կանչենք, աշխատացնենք։ Ոնց ենք դա անում։ Դե անունը ունենք, չէ՞, այնց որ կանչ օգտագործում եք այդ անունը, բայց անունը գրելը քիչ է։ Մենք դրանից հետո պետք է ավելացնենք փակագծեր։ Դա իրեն կաշխատացնի։ Աշխատացրեցինք։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ստացվում է, որ սա կաշխատացնի այս կոդը։ Okay։ Հիմա դա իր արդյունքը կարող ենք վերագրենք իջոփոփականի մեջ։ Օրինակ sense։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ Այսինքն add-ի արդյունքը, որը 5 է, վերագրվում է x-ի մեջ, այսինքն այս տողից հետո այստեղ x-ը կունենա իր մեջ 5։ Ինչ նկատի ունեմ արդյունք, ֆունկցիայի արդյունքը։ Մենք x-ի մեջ չենք վերագրում add, այլ վերագրում ենք իր արդյունքը, որ այն արժեքն է, որ ինքը վերադարձնում է։ Որ պատկերացնեք ինչ նկատի ունեմ, ընդունեք 5 գումարած 4, չէ՞։ X-ի մեջ մենք չենք վերագրում 5 գումարած 4։ Մենք վերագրում ենք 5 գումարած 4-ի արդյունքը, որը կլինի 9։ Ճիշտ է։ Okay։ Այսինքն նույնպես ինչպես որ պլյուսի արդյունքը, երբ որ մենք տալիս ենք իրեն երկու արժեք, դա իրենց գումարումն է, հա՞, նույնպես ֆունկցիայի արդյունքը դա այն արժեքն է, ինչ որ ինքը վերադարձնում է, ինչ որ ինքը return է անում։ Այս օրինակում, այս add երբ որ աշխատացնում ենք, իր արդյունքը, այն արժեքը, որ ինքը վերադարձնում է, դա 5-ն է։ Հետևաբար x-ի մեջ մենք դնում ենք 5։ Եկեք տեսնենք std cout x std and l։ Ահա եկեք սա աշխատացնենք, և ստանում ենք 5, խնչեմ, ոկե, ես կանը պարս է, բայց եկեք մի քիչ հարուստացնենք այս վունքսյան, ինքը մի տեսակ անհետաքրքիր է, իր մեջ կարող ենք գրենք ինչ-որ լոգիկա, ոյնակ, չգիտեմ, int y թող լինի, չգիտեմ, 10, և ստև վերադարձնի 5 անգամ այդ y-ը, հա, ստեղ կարող ենք if գրենք, loop-էր գրենք, կարող ենք ստեղից կանչենք ուրիշ վունքսյաներ, Այսինքն ստեղ ցանկացած լոգիկա կարող ենք գրենք, կարող է կարևորը այն է, որ այս մեր խոստումը կատարենք։ Խոստումը նա է, որ այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի այս տիպի արժեք։ Կոնկրետ քանի որ ստեղ նշել ենք int, այսինքն ամբողջական թիվ, մենք պետք է վերադառնանք ինչ որ ամբողջական թիվ։ Okay, այնց որ եկեք հիմա սա compile անենք, աշխատացնենք։ Եվ այս դեպքում ստանում ենք 50։ Էլի, քանի որ մենք սա կանչում ենք, ինքը գալիս է մտնում աստեղ, ստեղծում է y որպես փոփոխական մեջը վերագրում է 10, հետո 5 անգամ y, որը 10 է, ստանում է 50, հետեւաբար ինքը վերադարձնում է 50, այսինքն իր արդյունքը վերադարձրած 50 է, որը գալիս է մտնում է x-ի մեջ, ստեղ էլ x-ին, այսինքն 50-ին ուղարկում ենք terminal-ում եւ տեսնում ենք ստեղ 50։ So մեզ կարա բարձ է, բարձ բան չկա ստեղ։ Հիմա մենք նաև կարող ենք ուղարկենք ինչ որ արժեքներ մեր ֆունկցիային։ Այսինքն եկեք օրինակ այս ֆունկցիան նենց աշխատի, որ իրան տանք երկու արժեք, երկու ամբողջական թիվ, թող գումարի իրար եւ տա մեզ արդյունքը։ Okay։ Ոնց դա անենք։ Դե ստեղ մենք փոխանցում ենք այդ երկու թիվը։ Օրինակ, չգիտեմ, եկեք գումարենք 4-ը եւ 10-ը, ինչու՞ չէ։ Լավ, այս 4-ը ու 10-ը փոխանցեցինք, բայց ինքը ստեղից պետք է ընդունի այդ 4-ին եւ 10-ին։ Okay, ծրագրարման մեջ ո՞նց ենք մենք ինչ որ արժեք պահում, ինչ որ տարածքում, ինչ որ հիշողության մեջ, ու փոփոխականների միջոցով, չէ՞։ Դենց որ եկեք ստեղ վերևը ստեղծենք փոփոխական int a եւ int b։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այս 4-ը կգնա կմտնի a-ի մեջ, 10-ը կգնա կմտնի b-ի մեջ։ Հետևաբար մենք ստեղ կարող ենք անենք a + b այդքան բան։ Ինչ է ստացվում, որ մենք ուրեմն add անունով ֆունկցիային կանչում ենք, այսինքն IS ֆունկցիային կանչում ենք, փոխանցում ենք 4-ը եւ 10-ը, 4-ը գալիս է ստեղ, 10-ը գալիս է ստեղ, ինքը մեզ վերադարձնում է i եւ b-ի գումարումը, այսինքն 4-ի եւ 10-ի գումարումը, այսինքն մենք ստանում ենք 14, այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքը, այն ինչ որ ինքը մեզ վերադարձնում է, լինում է 14։ Եկեք ստուգենք compile անենք եւ աշխատացնենք։ Խնդրեմ, ստացանք 14։ Okay։ Լավ։ Okay, այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք ֆունկցիաներ։ Ֆունկցիան գրում ենք հետևյալ ձևով. որոշում ենք ինչ տիպի արժեք է նա վերադարձնում, իր անունը, փակագծերի մեջ նշում ենք բոլոր արժեքները, որը ինքը պետք է ընդունի, որպեսզի ինքը անի իր գործողությունը, դա միգուցե կարող է լինի sense, միգուցե ոչ մի բան չի ընդունում բայց եթե ընդունում է, պետք է նշենք այդ փոփոխականները եւ անպայման իհարկե փոփոխականների տիպերը։ Ինչ տիպի արժեքներ ենք մենք ընդունում։ Հետո ստեղծում ենք բլոկ եւ բլոկի մեջ գրում ենք լոգիկան ֆունկցիայի, այն կոդը, որը կաշխատի, երբ մենք այդ ուրեմն այդ ֆունկցիային կանչենք։ Եվ անպայման ֆունկցիան պետք է վերադարձնի ինչ որ արժեք, որը բռնում է այս խոստումին։ Այսինքն եթե մենք խոստացել ենք, որ վերադասնելու ենք ամբողջական թիվ, ուրեմն մենք անպայման պետք է վերադասնենք մի ամբողջական թիվ։ Ամ լավ, հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ստեղծենք, որը ոչ մի բան չի վերադարձնում։ Ինքը ուղղակի անում է ինչ որ գործողություն։ Այդ դեպքում, բա ինչ անենք։ Եկեք ուրեմն անունը թող լինի print, տպել, իսկ ինքը թող վերադասնի ոչ մի բան, բայց դա պետք է ասենք C++-ին, որ այս ֆունկցիան վերադասնելու է ոչ մի բան։ Դա անում ենք հետևյալ ձևով, գրում ենք void void նշանակում է ոչ մի բան, այսինքն մեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադասնելու։ Դա հայտարարում ենք։ Դա է մեր խոստումը, որ մեր մի սпасեք ոչ մի բանին, մեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադասնի։ Ուղղակի կանի ինչ որ գործողություն։ Ինչ գործողություն։ Դե եկեք թող ինքը ընդունի ինչ որ մի ամբողջական թիվ, օրինակ x։ Եվ գիտեք ինչ անի, թող ինքը տպի դա console-ում, terminal-ում։ Դենց որ հիմա ինքը տակից թողանի std cout x std and l այսպես okay Okay, հիմա այս print ֆունկցիան, կանց թե մենք այս այսքան կոդ ստեղ գրենք, կարող ենք կանչենք մեր print ֆունկցիային եւ փոխանցենք x։ Եկեք տեսնենք սա ոնց կաշխատի։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ ստանում ենք 14։ Ինչ եղավ ստեղ։ Ուրեմն մեր ծագիրը երբ որ սկսեց, մենք կանչեցինք add ֆունկցիային, փոխանցելով 4 եւ 10։ 4-ը եկավ ստեղ, 10-ը եկավ ստեղ, չէ՞։ Եվ ինքը մեզ վերադասեց i-ի եւ b-ի գումարումը, այսինքն այս օրինակում 4-ի եւ 10-ի գումարումը։ Ստացանք 14 x-ի մեջ, չէ՞։ Հետո այդ x-ը փոխանցեցինք print-ի մեջ, եկավ հասավ ստեղ։ Իմիջալոց այդ փաստը, որ ստեղ x եմ նշել ու ստեղ y եմ նշել, ոչ մի կապ չունի իրար հետ։ Այս փոփոխականը լրիվ ուրիշ փոփոխական է։ Այստեղ եկեք z կոչենք։ Նույն ձևիկ աշխատի։ Կարևորը որ այս արժեքը 14-ը, ոչ թե x-ն ենք փոխանցում, այլ 14-ն ենք ուղարկում։ Գալիս է մտնում է ստեղ։ Այսինքն z-ի մեջ հիմա կլինի 14 եւ ինքը անում է cout 14 and l։ Այսինքն անցնում է հաջորդ տողին։ Պատկերացեցիք, այսինքն հիմա եթե ես սա աշխատացնեմ, compile անեմ, աշխատացնեմ, ստանում եմ 14։ Խնդրեմ։ Հիմա Էս ինչի աս հետաքրքիր է փաստը, որ մենք ընդունում ենք sense փոփոխականներով, որովհետև այս add-ը մենք կարող ենք օգտագործենք ուրիշ թվերով։ Օրինակ int y-ի մեջ եկեք դնենք add, բայց այս անգամ չգիտեմ 100 եւ 1000, ինչու՞ չէ։ Եվ եկեք տպենք x-ը եւ հետո եկեք տպենք y-ը։ Խնդրեմ, sense։ Compile-ն անում, աշխատացնում ենք եւ ստանում ենք 14 եւ 1100 Այսինքն սա, երբ որ հաշվարկվում է, իր արդյունքը լինում է 14, որը գալիս մտնում է x-ի մեջ, սա երբ աշխատում է, հաշվարկվում է, իր արդյունքը լինում է 1100, դա մտնում է y-ի մեջ, հետո մենք x-ին փոխանցում x-ի արժեքը, ոչ թե x-ը, այլ x-ի արժեքը, որ 14 է, փոխանցում ենք print-ի մեջ, գալիս է մտնում է ստեղ, Եվ անում ենք CR 14, այսինքն մենք ստանում ենք 14, չէ՞։ And L-ն էլ նշանակում է 14-ից հետո ոպ անցնում է հաջորդ տողին։ Հետո մենք փոխանցում ենք y-ի արժեքը, որը 1100 էր, չէ՞։ Գալիս է ստեղ, էլի c out ենք անում 1100 եւ անցնում ենք հաջորդ տողին։ Խնդրեմ, 1100 եւ բուպ հաջորդ տողին եւ մեր ծրագիրը այդքանով ավարտվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք ստեղծենք ֆունկցիաներ։ Ֆունկցիաները փաթեթավորված ինչ որ լոգիկա են, ինչ որ կոդ է, որը մենք կարող ենք օգտագործենք։ Ոնց ենք նրան օգտագործում։ Իրան կանչելով նշում ենք իր անունը եւ փակագծեր։ Դրանով մենք ոնց որ կանչում ենք իրան։ Երբ կանչում ենք նրան, այդ փակագծերի միջոցով մենք նաև կարող ենք ուղարկենք ինչ որ ինֆորմացիա, որ ինքը կարող է ընդունի ելի իր փակագծերի միջոցով, փոփոխականների միջոցով։ Հետո ինքը անում է ինչ որ հաշվարկ եւ վերադասում է ինչ որ արժեք։ Եթե void ենք գրում, նշանակում է ինքը ոչ մի բան չի վերադասնում։ Ուրեմն արժեք չկա վերադասնելու։ Բայց եթե ուրիշ տիպ որոշենք, օրինակ, այս վարիանտում որոշել ենք, որ ինքը պետք է վերադասնի ամբողջական թիվ։ Ուրեմն ինքը անպայման պետք է վերադասնի ամբողջական թիվ։ Լավ։ Ամ այդքան բան հույսով եմ ֆունկցիաները բարձային, հույսով եմ հետաքրքիր էին։ Մենք շուտով կհանդիպենք։